Thank you. Jollibee. <coughs> Thank you, Panya. How's the auction? I mean, this the stamp? Kaya, mga kapatid, hindi na po ako magpapakita o pangingin. Hanggang dito na lang kasi hindi um, paaya-aya ang ating look. <coughs> pala, isa sa mga pasalubong ng pangit ko. Um, what is this called, Daddy? Jopi. Jopi. Tra uh, Grip Chai Pro Telecom. Ayan pala. Ah, diba? Hindi ko pa alam. Hawak ko na pala. Good cost. Oo. Ina-unbox niya mga kapatid nila mahirap kung paano-ano sa mga budget. Unbox ko daw, masunurin asawa. I-unbox. Eh, ano Ipakita ko sa kanya yung ano ko naman, di ba? Yung masaya ako, grateful ako, di ba? Kaya ginagawa ko po ito. Hindi ko po ito ina-unbox para ipang-ingit. Hindi ko po ugali yun. At na nauutusan lang po ako. Actually, tinanggihan po ilan yung mga pasalubong niya sa akin. Ang sayang-saya ko kasi pinasalubungan niya ako ng Jollibee. What is this pangit? Stick. Hindi ganyan siya. Pag hindi ako marunong mag-unboxing mga kapatid, feeling ko kasi hindi ko siya nabibigyan ng justice. Kasi it's not my nature mag-unbox-unbox mostly gadget. Meron siyang ano ito? Siguro ano ito? o button kasi natipindot siya. Ayan ang laman niya. Mabagal ako pag ganito ha. Ito. I told you you're supposed to do this count because I don't know. But you have to, if you want to learn anything, you're going to have to try and do this. Ayan. What is this supposed to go? Where's the milk carbonator? Oh. And there's a little thing there. It doesn't just slide two inches and say, there you go. <laughs> Hindi ko na. And, and, Ayan ang laman niya mga kapatid. Yan lang naman ang laman. Okay? Yan lang naman. Ayan lang naman siya. Um, where you bought this again? Apple Store. You bought this in Apple Store. Ayan lang naman ang laman niya. Napaka-simple at basic lang na. camera nga siya. I mean, ano siya. Why always, ano, a lot of Chinese reason. Siya na ngayon mag-ano niyan, Marvin, so you have confidence in <coughs> Tinuturuan niya ako yung confidence ko to grow. Work it out din first na, tsaka vlogging. I put this already. I think that's the camera. I mean, if you wanna take a picture, it's Bluetooth. I like the feeling, ano siya, rubber. Um, grip, yung grip niya, ang ganda ng feeling. Nakikiliti ako kasi I like ko kulambo yun. Rubber po siya, pero ano, Ang ganda ng feeling niya. Pwede po siyang itodo. itu perasaan hmm. Hak hati tengok What? How do you like that? Ah, this one, daddy tsaga, tsaga, tsaga. May GoPro ako, mga kapatid, hindi ko siya ginagamit. Wala akong katsaga-tsaga. <laughs> Basta happy na ako sa cellphone ko. Kasi nasira yung tripod ko dati. Tapos bumili ako ng mumurahin lang. Hindi kinakaya nung bigat ng cellphone uh, nakuha kong itapon <laughs> kasi wala namang siyang use. <laughs> Hindi niya kaya yung bigat ng phone. So, tinapon ko na lang. Eh, nakita niya na disappoint ako doon sa ano, murahing binili ko. Sabi niya, learn lesson. That's what you get if you bought a chip. <laughs> Kasi yung bumili niyaan. Ayan. Ipigil out ko lang muna usually. Pag, pag ako nag-video ng ganito, walang justice talaga. <laughs> Kapag utusan lang naman ako. Gusto niya pang um, ilabas ko pa yung isa na binili niya. Ako na yung tumanggi talaga. Kasi just po, kada binibili niya po talaga sa akin, gusto niya binablog ko or pinopost ko. Eh kaso nami-misunderstood po ako ng ibang tao na anuhan ako na uh, show off daw ako, yung mga ganyan uh, ang mismong asawa ko ang nag-uutos sa akin gawin yun kasi gusto niya... Uh, oh, lagi ko yung phone ko doon. Sandali lang ha. Ah. <coughs> Siya na yung study. Alam ko na, eto pataas. <laughs> pataas. Eh, yung bottom dito sa likod is pataas yun. Eto is para iikot ng ganon o, o ganito. <laughs> yun, alam ko na yun. <laughs> masyado sa mga gadget. Hindi ako nagbibiro. There's Luna! Ay, may ano din pala si Luna pasalubong oh, ni Daddy. Ito pala, ang ganda. I love it. I love the dress. balak ko sana yung ano kami 2020 ba yun? 2020 o 2020 tawag doon. Ganda ganda. Gusto gusto What you gonna say daddy when we end the video until we Ay? until we meet again? Your, our ending in a video. What you say? Until next time or until we meet again. bye bye. My energy. Bye bye. No. Until next time. <laughs> mga kapatid, say mga kapatid. No, say it, Daddy. Say mga kapatid. Say mama kapatid. Eh, look at me. Say mga kapatid. Yes, mga kapatid. you <laughs> it. One more time, please. Yeah, mama chapati. Okay, bye-bye. So, say again. I said, I like it, but I don't like to spend that money. It's too expensive. 89 pounds for this. We can get cheaper than that. Well, I'll tell you, how much did you spend on the DJI Osmo? How much did you spend? Roughly. How? How much did you spend on your DJI Osmo? I forgot. Roughly? I can't remember. Not even a rough figure? I can't remember. I don't want to remember. Expensive. What was cheaper, this or the DJI Osmo? There you go. button. Could because you selected the video. Yeah. Yeah, you can stop and record from that button. Oh, that That's not why I told you to do that. I can stop it from this button. But at uh, one end of the kitchen or the other, you have to test that. But it will probably work. Okay. Yes. New thing for mommy to learn, Luna. For Luna as well. Say hello, baby girl. You're dirty. You got snot again. Daddy, daddy, what she's holding, daddy? Where is that for? What are they for? That's daddy phone. No! No! Pagalitan <laughs> na naman siya. <laughs> Poor little girl. Daddy didn't see you most of the day and he will tell you off. He always tell you off. And then I can start from the bottom.